ahlan wa sahlan wa marhaban bikum procès yewi askan gi ñu doon atté dembu vox populi ak mbolem journal yi xeynañ duñ ci wax ahmed aydara ak dece fall mam jaara fam condamné nañu leen waye dañ leen mujjé libéré journal vox nañu ni yefi tëddé modi ni la dece fall 6 mois lañu ko fëgg yo xamné 100000 francs amende la yu mudul tëddé ci kasso ki di ahmed aydara mom tribunal bu gëjë waye benn wéru kasso la nako la koy tëj yo xamné ci biti la koy défé ba nopi ak amende yu tollu ci 50000 francs journal bes bi dikkat ci procès dembu bi ñu doon atté ñoñu yewi askan bi ci manifestation gi won kérok fukki fan ak juroom ñaar ci wéru besoin ci Dakar gi ñu doon amal journal bes bi nañu yeewi mu ngi ci sursi Déthié Fall Mam Fam ak Ahmed aydara libéré nañu len Guy Marius Sagna ñi mu àndal ëllëg ci alarba gi lañuy taxaw ci bar bi ngir ñu lijeenti seen bir li manifestation yi nekk ci dëkk bi waa ànd sàmm jiko yi neenañ dafa doy ndax mu ngi bëgg galankor xalé yi nga xamne ci njang lañu nekk tollu ci examen ak mam Diarra Fam journal turbine yene kay nañu ñok Ahmed delu wat nañu seeni kër journal nañu ana lu ko fi jar li ñu fi def yépp daanaka fi la mujjé jappu len ba nopi bayi len ci dara libération ñu mom kay 84 personnes yu ñu jappandoro nak Déthié Fall ñom ñepp bayyi nañu leen mennam Déthié Fall lañu ne rek lañu fay atté juroom benn wër yo xamne du ko teud te dañu koy amandé ñaar fukki junné gi mari sañak ñi mu andal ca Casamance ga ci Zigen Sor tay lañu lijeenti seeni mbir montagne bu jurum bekté non la leen fo yene kay tuddé li xew dembu ci biir yew askan bi mudi bayek Ahmed Aidara Déthié Fall ak Mam Diarra Fam Ahmed Aidara ne combat bi yépp li ñu ciy génné moy ñu fexé xex ko tay ji ma invitation mbolem ko xamne sympathisant nga nga ñew fekk ma ci géejewaay way lima wara wax njiitu réew meeg ñi mu àndal tey koy wax lu def waxu lu ay di ñàmmat bàyyik membre yewé askan bi moy waxu tay ci journal bi réew mi quotidien nañu manifestation gi won 17 juin ñañu ci japon di Ahmed dara ki gayam libéré nañu leen Déthié Fall condamné nañu ko ay ci biti la koy teddé journal li quotidien ba ci 24 heures ñu bind moo di ñañu japon bayu nañu leen retenir ñu lool kay moy verdict bi nga xamné verdict la buy mëna dalal xel yi li Ahmed dara wax di cadeau muy ñëk gannaaw bu mu génné ci kasso gi modi xex rek mo ñu mëna libéré ci li ñu nekk di quotidien ne ko justice calmer na jeu bi bu ko defutoon démb ni ko noon tay ji lambaay dana ñaaw ci réew mi amal ay dara condamné nañu ko un mois yu mu dul tëdd Déthié moom ci njëlbeen ga parquet bi un an ferme la sàkk woon ci moom le quotidien jéenekaay nañu askan bi procès démb bi seeni membre sursi yaa ngay dox di dem Ahmed Aydara Déthié Fall condamné nañu len mais bàyyi nañu leen ñu ñibbi seeni kër ci biir këru Macky Sall njiitu réew mi wal fajri yéenekaay nañu arrestation yi mu nekkee ak xupaate gi mu jëmale ci opposition gi mbaadu ni la bëggee créer ay opposant ñoom opposition gi wara a ak mars ëllëg ci alarba gi ñaar fukki fan ak juroom ñeent ci wéru juin alerte yeena kay nañu police bu Sénégal tek na plan de guerre am police bi mayul gaañi dara mbolé mbedd yu ñu jottu ne gaañi dinañu fa dajalo ngir jëmali ndakaaru dé maintenant tambali nañu koy fat te itam yek nañu ne seeni kay de guerre légui yok nañu ko yorin gu bon gu yenn opposition bi japp na rumi mom la yore rumi li ko dina yéen kay nañu njiital gëm sa bopp ma nga won té xalif général des mourides serigne muntaxa basiru mbake macky sall ak ñoñom la fa doon wili pandé 4 heures nañu wétu ci mok fadel baro ño fa andon ci kanamu xalifa général des mourides ngir Souleybane yorin gu bon gi ñu jàpp nañ jiitu réew Macky Sall yore na ko mi ak buntu xatali ñu li ñuul ci soomi di manifestation gi wara amal ëllëg waaye yeweskat bi nar koy def 24 heures yene kay nañu buñu mayuul bac technique bi commencé ak tay war ko yeggali ëllëg dina nara xajam ndax su boba élèves yi nekk Ndakaaru ak zone yi ñu manifesté wo duñu mëna génn ngir defi l'examen bi journal le mandat nañu motaxit motaxit mouvement bi di sàmm suñu réew nee nañu doy manifestation ci réew mi dafay tere élèves yi jàng migrant yi doon bëgg tëb miiru Maroc ba ngir ci Espagne las yene kay nañu ay nit yu bari faatu nañu fa fitnal gi ñu leen fitnal mo leen fa tax sax ñen ñi japp ne yoreen gobon gi njitu rew Afrique yoré rew mi motax xalé yi di genn rew mi li gañu gis ci image yi bundu xatal yi ñu bundu xatal doomu Afrique yi jamono ji mo créer ciow ci aduna bi mu ONG yi ba ci Horizon Sans Frontières ku ci nek wax nga ci mbiru migrant yi ca jamono journal nañu amna fi benn gaal go xamné fi ci Kafountine la joggé won ngir jëmele ca Barça mba Barça ki dafa muju tak amna ku ci faatu amna ci fukki nit yo xamné amna ñu ci gañu gañu ci mbiru mbiru gal yi ñu yéeg di ci jow nañu ko jow ba ci journal le témoigner mo ñuy xamal ne ben bateau chinois bu mbeuk ben galu sénégalais ci waxu gambie gannaaw l'accident bobé journal le témoigner nañu am na ci ñett sénégalais yu ci faatu am ci ñaar ñu muccu ginnaw jéye ji chinois yi mbeuk gal gi dañu bëggono daw bi ñu defee ji ba ndoom xibaar ci libération di xibaar bo xam ne dégg taf say nopp ben xalé bu jigen bu am fukki at ak ñent dekk sa caaroy sur mer mom lañu jappé ni jambu jigen di ko su tanak li ci gëna doy war xalé bu jigen wax ko wa libi modi bi ñako doon tëddee wayurum bu góor bu am 65 ans génnu ci ak benn cousinam ñoo ko dëkkee di ko tëddee mbir moomee ngi ko commencé def bi mu amee 12 ans ba ni mi amee 14 ans wayurum bu góor ak cousinam ñoo ci sëgg di ci nekk